нет дождя Лишь предчувствие И тоскливо мне До безумствия Ветер облака тащит волоком А в душе гудит Медный колокол буду пить. Дело сделаю, не в кабак пойду, а в церковь белую. А по дороге в храм нет ни камушка. Отпусти грехи, светлый батюшка. а над храмом кресты светят мне за три с половиной версты. Не сбежать от себя. Не уйти от судьбы. жизни все у меня не так. Вроде стоит, а на сердце брак. Желтый клен поник на семи ветрах. Небо серое в золотых крестах любовь искал И гулял, грешил И запутался Обо всем забыл И кресты встают на моем пути А куда бежать? А куда идти? а над храмом кресты. Светят мне за три с половиной версты. Не сбежать от себя, не уйти от судьбы. бежать от себя. Не уйти от судьбы.